Академия порядочных парней. Так, а теперь давай только честно, как часто ты пользуешься Шазам? Я, например, часто использую Шазам, когда слышу классный трек, играющий в ресторане, в клубе или даже на улице. Поэтому сегодня 200 самых шазамируемых треков, ну а заодно попробуй не вопивать. Для участия пиши на изи и ставь лайк под этим видео, если также любишь музыку, как любим ее мы. Поехали! А, сука, в чем дело? А помнишь, как мы слайдили, мы снайперы и таперы Мы не были богатыми, как для моей матери Давай расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветок. Nazarim, money, nobody по-другому Выдыхаю дым, бледно-розовый рассвет Мои ноги не... Аморе, море, goodbye одне, а не соло Все ушли, один, это соло А ты давай, ломай, давай ломай изнутри, не говори You shot me so damn well, you dum bum bum You shot me then you got me трахать сук, пиццок, трахать сук, пиццок, трахать сук, пиццок, пиццок. Найкраще місце для хорошого сексу Бібліотека, бібліотека, секс І пусть вона нам світить ярко Обгоняем мы на марку Весу девочку Чё-то нам намучил, да-да-да so fucking scared. Lay your ass down, and that liquor get you fired up. Turn up every day, girl, it don't say that. Yeah, не твой бой, я не беспроблемно Август это ты Жестко Та, которой не нужны твои лавы Та, которая Падал летний снег на мою любовь Не ценю твой свет, твоих привычки Сигарету спичкой и дотла сжигаются за... Мои старые джинсы наладь на S Моя новая жопа, это твой интерес Сыпется любовь, как пепел Я буду скучать, наверное Come break the silence куплю я себе и молча улечу небо алое за облака Под моими найками роз Они называют меня босс Мама, не беспокойся за меня поток Так соблазнял Я как будто дикий кот Так соблазнял Sometimes all I think about is you Late nights in the middle of June Baby, oh oh You're just a little loco Like what's in a Rich boy To give you all the power like oh lord Can you give me just an hour say let's go Твой последний поцелуй надо меня не Ты не станешь теперь мне меня In the deep, when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much. и мой глак это танк Хоть и не родились мы богатыми Дека, ты же знаешь, что случилось ага. Я забил на все, что С неба до земли достаю сон. тобой тысячи Что такое любовь, когда тебе 18 Малиновая роза с закрытым шоу Снег скоро растает Нормально, братка, братка, доктор The way shake it, I can't believe it I ain't never seen a ass like that one, a jamming caravan I don't know